Eh, abakatuuka ombuulira mi update nsinzidde wano nsinzidde wano nsinzidde wano nyinawo kyebayita hot updates kasola banga nyingiddewo mi update omanya nti waliwo ekyokya eh, naye nga kyenjagala okumanya netiwaak musooke mumbuulire yo erikiriya sofa mukyali batono nnyo njagala tuwere enamba nga nnene mi update nsobole okubeera nga ntambula logias jemba onge mi update ntuuse amina Ah, tulinda oŋambye live from lukungiri abe lukungiri tubagala nnyo zawedde judith oŋambye mr update tukwagala nnyo anyono eh, aŋambye semwanga aŋambye mr update i need your help justin box me nja kuba ngezaako okulaba nga nkwasaganya mu ngeri emu oba mu ngeri endala farida davis oŋambye weetuli nnyo mr update don naka aŋambye live from united states, united states of kawempe omanyika wempe kati nayo state eyetongodde pisala ongambye kanyanya tukwagala nyo mr update Uh, alex lexus ongambye big up live from dubai dubai thank you so much for watching e, twagala kutandika twagala kutandika nyinawo hot updates onalebo mwami morris ongambye network kirya mr update era kwendi nnyo ntumbudde e, farida wa bobi Ah, naye webale nkubaako farida wa bobi ogambi live from dubai abantu be dubai mwate mbagala nnyo akensuso because mwe mbalabako mmanya nti mmwe ate muli ba queens dubai uh, sharija abu dhabi uh, ah, omani uh, saudi arabia abo bonna mmanyi wavayo ba queens thats why bwe ndabaku muntu wano ava mu states nga za, za arabic states mba nyina omutumirako ennyo kubanga nze ambasada w'abashagala nze ambasada w'abaqueens mu nsi yonna nze ambasada waabwe masitula hahmed oambi live from bamunanika bamunanika mwebali kubaako mwebali kubeera nga mugoberera ensonga mr update njagala muwere nsobole okubawa uh, update gyennyina e, eh, uh, okero oliem update leero gyenyingiddewo nayo naye nga nebaza mwenna baganda baffe abakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okubeera nga mulwana muganda waffe ayitibwa uh, edimaster abe ngaasobola okuyimbulwa nabagambye olunaku olwajjo temuddamu wano siddamu okulaba wano agamba nti tica ekigambo tica nakigobye nabagambye edimaster yaali mu mbeera etandaba kutegereka bulungi gwe tukyalwanako okulaba nga avambuwambe naye nga ekigambo kye bayita tikya nakigobye mr update njagala kulaba wano kigambo edmaster oba directa kubanga mu ssomero muba uh, uh, directa ne edmaster baba kulusho nnyo mukutambuza kwessomero kakati obudde buno mr update nabagambye saagala kuddamu kulaba kigambo tikya njagala mue free edmaster free edmaster free edmaster free edmaster kyokka oba directa awo nja kuba mbategeera ii munnange kintu ssabo tulina okubeera nga tukambuwala kati mr apdate nakambuwadde edimasta sikyayagala okulaba kigambo tikyanakigobye eithe edimasta oba directa twandigambye principal naye principal mu nsi yonna ali omu bamuyita robert kyagulanyi sentamu pulezidenti wa uganda eyalondebwa ekyo kati sisobola kyokikkirizaako ate nakyera muntu yenna principal mu nsi yenna tulina bamuyita robert kyagulanyi sentamu yekka gwe tulina edmaster ye fred kajubi lumbuye directo fred kajubi lumbuye yekka neye principal ekyo kyo kyamuntu omu pulezidenti wa uganda yalondebwa nolwekyo mwongere okuwera mr update ntandike naku olwaleero uh, wabaddewo uh, cabinet meeting etudde cabinet meeting olunaku olwaleero etudde Ah, buli lunaku lwakusatu baministers ah, ba, ba bamwai museveni batuula ne babaako ensonga zebogerako naye olwaleero mu cabinet meeting etudde mr update omanyi kati muganange ah, okuva lwe embeera bwe yatabukamu drones kati mr update nzenziina e, eh, drone mbudde buno nsenziina zigezaako okumpa amawulire agambuli nsonda aga buli nsonda drone nzenzirina Eh, bwanaba akomyo mukama wange ngaze edimaster nga mugamuze drone ze mbadde nzikozesako kati ziizo naye mu budde buno mr update yalina drone kati gweayagala drone mba nkwazikako bwazisi drones nze nzirina kati drones amawulire gezimpadde agabadde mu cabinet smeeting etudde olunaku olwaleero omubadde baminisa ba museveni nga ne mwami okero olyemu mwabadde gali bwe gati genjagala okubatuusaako okero olyemu baminisita banne bamuvunaanye okuwa amawulire ag'obulimba era ne bamulagira mu bwangu ddala akole kye bayita public apology yeetonde olw'okubuzaabuza ensi n'okuvaayo n'awa amawulire ag'obulimba ku edmaster buli minisita abadde awanika omukono okwogera ng'agamba nti bannange ono yatuswaziza nnyo yatuswaziza nnyo yatuswaziza nnyo okukakkana muganda waffe okeroliemu bana the hunter is now the hunted the hunter is now the hunted uh, ah, negamubuguma nasattira neyegayirirawo baminisita babeegayiridde bane mu nsonyiwe emboko ziyitiridde ne bamugamba olina okukola kye bayita public apology okuwa amawulire ag'obulimba era bw'ataweerwa akalimu kano ke baakamuwa aka minisita wa foreign affairs kandi muyita mu myaganya gyengalo drones nze nzirina obudde buno drones nze nzirina naye agava agava e- agava mu kabineeti omusajja gwe bayita okero olyemu alya bisembayo nkugambye bw'ataweerwa mwandiraba kye bayita kabineeti lishafo mubwangu ddala mwandigiraba olw'okuwa amawulire ag'obulimba n'olimba ensi because minisita ekigambo kyo kiba kikulu nnyo bw'otandika okwogera ebigambo nga tebikwatagana ensi ebaekwewunya ate nawo mister apudeti engeri gye nti drone zinze nzirina awo nkyali ku kiggula luggi naye nze engeri edmaster gyakozesa kiggula luggi nze ngera kiyita kisamba luggi ndi ku kisamba luggi kuba kati zino enzigi nsamba nsambe nange nenzijayo amawulire nsamba nsambe nenzijayo amawulire ndi ku kisamba luggi kisamba luggi kiri kiggula luggi kino ekya mister update kisamba luggi nkyali ku kisamba luggi okere oliemu eyamwalula esiiridde munanga omanye omusajja agenda n'abawa ebifo ne bafuna excitement olw'okuba afunye ekifo hmm? munanga omusajja nga gyayogera ebitakwatagana yagenda ku media center media center ekyo tukirisipekitinga nnyo kubanga ekifo ekyo e, e, e, ebintu byonna ebyeggwanga webyogererwa press conference webazikolera naye omusajja nayimira mba namawulire n'agamba nti zina agenda okuwera saawa mwenda omusajja agenda kuba atuusiddwa wano yagamba mwenda ez'ekiro mwenda ne buziba ne bukya ne buziba ne bukya ne buziba ne bukya n'okutuusa olwaleero talina kyagamba ggwanga wabula okugjako yafunye olusunguyira n'olwekyo tukyali ku kisamba luggi kiri kiba kiggula luggi mr abudate ndi ku kisamba luggi kwe tuli kati n'olwekyo duronizi zirehese nti okero oliemu okero olyemu bw'ataweerwa akalimu kalige eh, era temwewuunya nga mulabye kabineti lishafu mu wiiki eno egenda okutandika ne mande nemulaba ah, <laughs> nemulaba <laughs> banaye nemulaba lishafu nga okero olyemu ekifo kye kijjuzibwa bamuge nti naye wai excitement yali yaki hmm? excitement yali yaki otuka okuvayo limba eggwanga nga emugenda okuleeta omusajja era nga yeyalinnye dda bwe bamuleesa edda ngate olimba sio yali ngalai video eno amawulire gendi mukubawa mawulire gabadde mu cabinet meeting etudde olwaleero era baminisita bonna bagambye okeroliem akole kyebayita public apology era budde bonna bwe yayogerera ebigambo ebyo anaatera okukola kyebayita press conference wali ku media center addemu ayogere nga yeetondera eggwanga okulimbalimba because ebigambo bwe byatwalibwa nnyo bannamawulire ne babiwuliriza kumbe ebigambo byali bya bulimba n'olwekyo bamulabisizza nnyo ekyo kyekibadde mu cabinet meeting meeting etudde olunaku olwaleero ebadde mu state house mr update drones nezindeetera era yensonga lwaki leero byentandise nabyo mu kisamba luggi tukyali mu kisamba luggi eh, kisamba luggi mwetukyali kati <laughs> eh, eh, muganda wange mu kisamba luggi mwenkyali kati amawulire genjagala amalala okubawa omanyi kati twakyusizaamu update ezettake tetukyazibawa deep tubawaako kungulu lwaki because twategedde nti bano abasajja engeri gye batalina information babeera nnyo ku update si kuno nga banoonya ofuna information akanso wa mary ne honorable uh, francis zaake mwebale nnyo mwebale eddala omulimu gwe mukoze obulungi ennyo naye nga amawulire agali mu ggwanga uganda gemugenda okulabako gega okero lyemu kati ye breaking news ekyaliwo nga okero lyemu baminisita bonna banne bamugambye ssebo bwana okero lyemu olina okwetonda we need a public apology because bwe yali ayogera yali ku media center n'ayogera ebigambo buli omu ye yeewuunya n'olwekyo okero lyemu akalimu kandibanga kali mu lusuubo wetwogerera kandibanga kali mu lusuubo lwe wetwogerera era temwewuunya bw'olaba eyo oluusi mulanza emirimu n'olabamu ebbaluwa nga yokera oli emu teweewuunya kana akalimu kali mu lusuubo bamuvunaana excitement nti bamugamba ebigambo byiwayogera wabijjawa n'olimba ensi bannange omuntu ali ku levo ya minisita omuntu ali ku levo ya minisita ekigambo kyo kyoyogerwa ensi ekiwulira nnyo naye lwaki otuuka mu mbeera eyogera ebigambo nga tobyekakasa eyogera ebigambo nga tebikwatagana n'olwekyo okero olyemu eyamwalula esiridde oluvannyuma lwaba kabineti ministers okubeera nga bonna bamukyusiriza enkoona ne bagamba ti omusajja ono yatulabisiza nnyo kakati baminisita bamaze okwogera bosco ayogedde bw'ati kyeyalingayita muno njagala bawa boskoli makisi yeye ebadde etya nga baminisita bamaze okwogera tuli ku kisamba luggi kada baba akanyomero kano ak'ekisamba luggi baani abakaagadde benjagala okumanya baani abaagala akabonero ak'ekisamba luggi kasooka endaba baani abaagala akawulira ak'ekisambaluggi mbabuulire ekibadde mu kabineeti nga baminisitaz bamaze okwogera bonna bamaze okupiningwa okero lyemu okubeera nga yawa amawulire ag'obulimba kiki ekiddiridde nga bosco olwo naye awali makisi ye mu mbeera ebadde mu state house mu kabineeti meeting ebaddeyo olwaleero tukyali ku kisambaluggi kandabe baani abaagala akabonero kano ak'ekisambaluggi eh, ombuulira nti tiimu kisambaluggi tiimu kisambaluggi tiimu kisambaluggi tusamba nsambe Eh, Headmaster ye abakigula luggi kati nze mr update olw'okuba tuli mu abnormal situation nze nzigi nsamba nsambe nemmanya biki ebiriyo tusamba nsamba obaoliawo muli mutudde luggi nga pu lusambiddwa kandabe bani abagadde nnyo akanyomero kano ak'ekisamba luggi eh, avayola kityo ag'emr update ekisamba luggi nkyagala nnyo eh, E, nkagadde nnyo kano akekisamba luggi ani akagadde nakibula eriryana ngaeminisita update wetuli nnyo mukanyomero kano akekisamba luggi e manya ebintu byatabuse kati oluggi tusamba lusambe tewakyaliwo okugula kola yakisamba luggi bani abakagadde nnyo tiimu kisamba luggi nabunje aliet aŋambye ndi tiimu kisamba luggi hey. ani ah, ono anali ah, tiimu kisamba luggi katwini amon aŋŋambye ah, misa update nange ndi tiimu kisamba luggi tusamba nsambe mulongo mulongo oŋŋambye watching life from jo, jo, johannesburg e, jobaga abe jobaga tubagala nnyo aŋŋambye era nga akabonero kano akekisamba luggi nkagadde nnyo basoga sala ŋŋambye tiimu kisamba luggi tusamba nsambe because uh, taliiwo edimaster kanize kyenakoze mister update kwe kubeera nga nze nange nzija n'akanyomero kebayita kisamba luggi tusamba nsambe onalebo moliso ngambi akabonero kana ah, akekisamba gundi uh, akanyomero kana akekisamba luigi nkagadde nnyo njagala muwere mr update mbawe limaxi ya mwami museveni ku cabinet meeting egenze maaso bonna nga bavunaana okero lyemu okubeera nga yafuna kye bayita excitement n'awa amawulire ag'obulimba eryeggwanga nti omwami gwe bayita uh, edmaster ali mu ggwanga uganda ng'akimanyidde ddala nti alimba enyongeza aŋŋambye mr update uh, akanyomero kano ak'ekisambaluggi tukaagadde nnyo amiina mwebale kukaagala nakyanzijja oyo ŋŋambye kisambaluggi tiimu kisambaluggi mwebale kubaako nzigi tusamba nsambe betisonka ŋŋambye tiimu kisambaluggi mr update amiina eh, kanyomero kano muambye mukagadde nnyo akekisambaluji bos kayogedde bwati mu cabinet meeting egenze maaso nga abaministers bonna banenya okero lye mukuwa amawulire ag'obulimba bos kayogedde bwati agambye agambye okero olyemu singa singa kizuulibwa nga byeyogera ddala byali bya bulimba ddala nga yawa amawulire ag'obulimba eri eggwanga n'atuuka okulabisa gavumenti ya mwami museveni bosika agambye talina kulonzalonza ekifo ekyo agenda kikolamu kyebayita replacement the hunter is now the hunted omuyizi kati yayigibwa <laughs> omuyizi kati yayigibwa bosco bwayogedde mu cabinet meeting n'agamba tewali kulonzalonza we need a replacement era ekifo ekyo bonde bonna bagenda kubeera nga bakijjuzaamu because omusajja ono yabalabisizza nnyo tosobola kulimba emisana tuku tosobola kulimba era kati musajja atuokero olyemu avuddeyo nga yeekotesebwa ati avuddeyo nga enyindo yenkata mbu nga munyiivu nemotoka badde ajerabidde mu parking bamuyise buyisi bwanokero olyemu yohave left yowakan the parking yard akomyewo bukomi emotoka nahirona <laughs> mu parking abadde ajerabidde agenza okuva eyo ng'ekifo ky'obwa minisita bwa foreign affairs asigazaako 10 nayinte pasent abasajja ate abasajja banaye abasajja bazibu nnyo bannange abasajja bazibu nnyo omanyi kyebakoze kati bo batandise dda kiwa omingira batandise dda ssebo n'okukira obinga munenze mba nkiddamu muzeeyi muzeeyi nze mba nkiddamu muzeeyi nze mba nkiddamu okera olyemu bamusayidirayini nze dda kubanga jjukira baminisita bangi nnyo abatafuna bifo kati batandise ddo kirobi nga bakibuule baani batandise ddo gaba muzeeyi nze nkisobola nze sijja kuwa mawulire ga bulima nze nkisobola omusajja bamusayidirayini nze dda bannange ekiri mu nrm kisa kino kisa kinegula kisa kinegula ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, abazajja so babulagiddewo naawe jukira oluwa babaddewo awo nga baate si baminisita nga babasuula naye nga nabo bosco yabayise okwongera okubeebuuzaako ne bamugamba muzeeyi fe tujja kitambuza bulungi fe ne tujja kulimba tujja kita kugambye eyamwalula esiiridde ayayaya ne bajjoko with people power oge bayite amaanyi g'abantu ye yali eyogerera n'agenda mu press conference kyova olaba enanga musajja mugezi enanga alina diguli alina international degree alina alina <laughs> international layers award alina international layers award enanga bwe yalabye ebyagudde kwokera oliemu nga yalimba enanga ye musajja akulirwa okulimba mu nsi yonna bannamawulire bamubuuza ne bamugaa bwana enanga can you say something about mr edmaster enanga yagamba bannange mundeke mundeke ate ngaenanga alina international layers award buli nsi ewadde enanga awaadi ey'okulimba naye ku luna enanga yatya yatta ku bigere n'agamba mm, enanga sawo omusajja mugezi mumulabirawo nga fala yawunyiriza bw'ati n'agamba mm, okera oli emu yalimbye nange nnimbe ah! olunanga n'abibuukamu sabe enanga leero ku kino yagambye yadde nze nkulira abalimba mu nsi yonna ne international layers award nziine ziwera naye kino kyo leero ku luno sijja kulimba era kye yakoze enanga n'agamba nti aa musajja tebanda mutukwasa naye banaaba mutukwasiza n'abaako kyenjogera sewo omusajja n'afuna escape route enanga leero yadde mugezi nnyo naye nga weewuunya omusajja alina international layers award leero bwe yakitidde leero yakiduseemu misinde tekibangawo enanga era nali manyi agenda kugamba tomulina mu kasitode yaffe bonna bonna tugenda kubeera nga tumugjayo eh, twamukutte ne bannaawo abalala ate ne babadde akolagana nabo wano mu ggwanga uganda nabo twabafunye eh, bwe twadde tubaleeta enanga eh, byonna yabyebalama ebyo byonna <laughs> kagati musajja wattu okera oli emujjukira akafo yakakafuna najjagwa mu mankatabu najjagwa mu mankatabu era enanga ali eri agamba aza nagamba sijjalimba nagamba sijja kulimba enanga sekuluno yejeredde ate nga omusajja olaba alina international layers award eziwera mu nsi eziwera batake bagambye twagimuwa australia ne bagamba international layers award twagimuwa enanga america ne bagamba nti naffe twamuwa international layers award era agiina bulungi nnyo naye nembuuza e, e, e canada ne baga nti ayino twakamuwa satu ez'obulimba bwe nabuuzizaako mu uganda international layers award alina mmeka enanga ne baŋŋamba nti ate leva alikundala nnyo wano mu uganda zaalina muganda wange mpitirivu er, ku luno ekintu yakyebalamye tekibanga mu byafayo bya enanga kino kyekintu kyokka kyokka kyeyebalamye sikirabanga nakamazima ga katonda sheyalinga yita munno eh. omusajja ayira international yas award kino nakyesonyiwa kati musajja wattu mr excitement okera oli emu yeyaluguddemu kaate nange ali eri aseka agamba ah, nze nagamba sijjalimba okera oli emu ensonga zazemalire kakati bato era kati e, e, okera oli emu yali amanyi enange anamuyambako mu kulimba enange alina embuuka gye yabuuka mu kintu eya sayansi etabangawo ah, enange yagambye be sijja birinda ah, kati singa nekifo kyenanga nakyo budde bonna kati singa banoonya mwogezi naye ye mugezi yakibuukamu n'agamba ah, ah, ah. soga zedimansit ezo bw'ozigendako obubi ziyinza okusula kati naye nanga singa obudde buno naye ali katebe kamwokya naye nanga sebaali erimu leero kyayo atumizza naga nze nagamba sijja kulimba yembeera eriwo abali ku the apdesonin page tukyali ku kisamba luggi <laughs> sheyalinga live vidiyo eno neva joko with people power munange tewali yabagamba kukwata eri mansita tewali yabagamba mwakola ensobi yamaanyi nnyo bwe bakutendanga okukomaga tokomaganga nsambya mumwejja ne mukwata edimasita ne tubalabula ne tubagamba ne mutugwe mukutte mu mumanyi mutugwe mukutte mu mumanyi kati olengera okero olyemu entebe eyuuga kati okero olyemu anaatera okujayegaire bannayuganda bannage mu nsonyiwe akafo kanzirire mbwenjoka zisala okero olyemu <laughs> ayeyeya enjoka zimusala mbwavuddayo ga emotoka mbwabadde agirese mu parking bamuziza buza nemugamba mr okero lyem you have left your car in the parking yard mbunalyokaddayo omusajja wattu n'amaanyi agagisimbula nga tagalina bamuleseeko bulesi tukyali mu kisamba luggi yembeera egenda mu maaso abali ku the update soline page nga mbaweereza okulaba nga ensonga zonna muzitegeera songa zedimasta zikute wansi ne waggulu ttiimu yaffe eyabaloya egenda mu maaso n'okukola omulimu omulungi ennyo okulaba nga ah, muganda waffe ah, muganda waffe ah, edimasta ava mu kaduukulu mixster excitement ebintu byongedde okumwonoonekera oluvannyuma lw'ekifo kye bagenza okuva mu cabinet meeting ng'abamaze okuteekayo okusala kwabwe okubeera baminisita ba foreign affairs bebano wammanga sheyali ngayita muno baani abakateekayo okusaba kwabwe baani abakateekayo okusaba kwabwe okulaba nga bajjuza ekifo kya okero oliem mr excitement bebano wammanga sheyali ngayita muno tukyali kigula luggi ensonga nga bwe zigenda mu maaso eh, tukyali ku kisamba luggi ng'ensonga bwe zigenda mu maaso e, kibuule ataddeyo okusaba kwe ayagala kubeera minisita wa, wa foreign affairs ngajjuza ekifo kya okero lyemu uh, mr excitement oluvannyuma lwokubeera nga yakoze ensobi n'ayogera ebigambo ebitakwatagana eri eggwanga ng'alimbira mu kamera ng'ensi yonna eraba kibuule amaze otteeka yokusaba kwe omulala atambe yokusaba kwe bamuyita edward francis babu agambye muzeeyi nze sijja kulimba nze sijja kulimba njawonja kwogera nga mazima edward francis babu naye ekifo ekyakisabye ng'agamba naye ayagala jjuze ekifo ekibaddemu okero olyem ani omulala akisabye ekifo kino kikyagenda mu maaso n'okusabwa abantu tubadde tuli awo tubadde tuli awo minisita nakiwala kiyingi eyali minisita w'abavubuka jjukira yasigala katebe n'agamba nti muzeeyi aikani b oliemu ziri puresimenti oyo naye ekifo nakisaba okera oliemu abaddeho ng'atudde ng'agamba ndabaasiraba musajja yatumba ennaku n'ekwata abantu awo biyengeyenge bizze ayagadde okukaabaawo ate abantu abamunambimbu ennaku n'ebakwata tukyali ku kisambaluggi ekifo budde bwonna mwandira makabineti lishafu munange embeera bwete weri kasitoza nyiranga ku nup kasitoza nyiranga ku komuledi wa nup ah. kifo abantu bakyagera maaso n'okukisaba bonna abaagwa jjukira mwaimu 7 yasuula abantu bangi nnyo bonna bali awo batudde e katebe babadde bakyali awo agi abudu nadduli n'agamba ekifo ekyo nange kyanimpeereddwa nange nkisobola kisabwa nga nenyini kyabadde akirimu ali awo atudde atunula ati ng'agamba ndabaasiraba byemu ku bisinze nomulwaza nasuwayi nemotoka abadde ajerabidde mu parking aja abudu nadduli naye agamba ekifo akyetaaga okulaba ng'akijjuza yagamba tajja kulimba buli abadde akisaba ng'ayongera kukatira okero olyemu muzeeyi nze sijja kulimba muzeeyi nze sijja kulimba muzeeyi nze sijja kulimba okero olyemu the anter is now the hunted yembeera eriwo abali ku the updates online page era nga drones zigezaako okumpeereza amawulire gonna agabadde mu state house nga tutandise n'ekisambaluji ekyolunaku olwaleero nga okero olyemu enjoka zongedde okumusaba okumusala agi nadduli ekifuna yagamba akyetaaga ekyo nno ekifo bakisaba nga nanyini kyali awo tebamulinza nakugenda bannangoba kyekirimu nrm omusajja bwe yakoze ensobi omusajja bwe yakoze ensobi bo benyininyini nebagala nti kati that is an advantage ate ndowooza nabo bakoze kinene nnyo okukubira bosiko omusajja atulabisiza munange omusajja atuswaziza musajja atuswaziza bano bonna beyamba obwa minisita bonna okuva obwedda balobinga kifo nolwekyo ajamuli nadulu yage sijja kulimba muzeeyi muzeeyi ffe twalwana jukira akasaka omanyi buli ajamudu nadduli lwafunamu embeera yonna ey'obutabeera na kifo ng'agamba mukamawe akasaka kali kenakwokera mu lumonde akasaka kali nga tutudde nga njo kyamuwogo ajamudu nadduli bane akasaka kamufuukira akasaka naye tebakasawawodda buli budde kasaka buli budde kasaka ah, ye bwagambye nti omusajja atuswaziza nagambuzeyimu nenyamba jukira akasaka kali ketwalimu nga nkwokera muwogo nga nkutundula embo adayo <laughs> ekibadde eyo okera oliemu nagamba naye eno nga nalinye yamagye yembeera eriwo abali ku the apresonline page bugenza okuziba ngaekifo kya musajja mukulu kisabwa never joke with people power munange omusajja mune <laughs> omusajja mune yeyalwetinkuulira fe nga tutunula bwe tuti bagamba kamuwa kabi kasasiro ganga teri yabimwogerera ye yennyini yeyabyeyogerera ye yabyeyogerera nga teryamukase teryamugambye omusajja tomanyi waali kati atookera olyemu embeera endala eyongedde omwononekera omwezi guno mye jukira bagula tiketis satu bagula ku rwanda air ne bagula ku emirates ne bagula ne ku tach airways mbunga baagala bakozesa enkola yaffe eya robadoba style enkola ya robadoba style nebalemerera because bagula air ticket nga omusaabaze tebamulina nga pasenja taliiwo kakati bosco abuuza okero lyemu esente zewagulamu tiketi nga zakuleta musaabaze omusaabaze aliwa okero lyemu anyonyoddeawo sente tugezezaako okwogera n'abalwanda air munange nga mr update yabakubidde dda nebagamba temusesema aba tax airways mr update nabo yabakubidde dda nabagamba temusesema aba emirates mr update yabakubidde dda nabagamba temusesema saba erinnya mr update lize mu cabinet meeting nga boogera nga okero lye musebo nange agezaako okugamba obali nze yabajemesezza ekituufu kiri nti nze yabajemesezza manager wa rwanda air tosesema manager wa tax airways tosesema maneja wa emirates tota yadde ekikumi okero lyemu omuyezi ngaesatu gino jukira akafuba akakamu wakati mwami museveni amugambye emyezi gino gyonna togenda kufuna yadda akasente nga bwe tunoonya replacement y'ekifo kyo ate ne bwonooba nga tumaze okusuula era tujja kunoonya ku bintu byebimu tubitunde tusobole okuzzaawo sente zetwakuga okugula air tickets nobanga wagula mpewo mbu ngaokozesa enkola ya robodogo style seba omusajja tagenda kukoma okugoba bugobwa wabula wabula n'ebintu byebimu bosikobaneetakola loosi badde omusajja takola loosi tafiirwa bosiko tafiirwa agambye ezo sente nzeetaga agentire omusajja alina eggwanga ddama naye abala nusu ku nusu nusu ku nusu ne bagamba batandike okuno era emotoka yokera oli emu budde bwonna muyinza omulangaza ekigere budde bwonna muyinza omulangaza ekigere ng'ali kigere ali ku sitwiti okwasotya ng'abuuza alinya zino zikabandole alinya wakula ennume bwe mulabako muwakula ennume <laughs> mumanye mumanya tembera yamunyogoledde dda hey. mwinza mulamu wakula ennume munange bosika okumanya tafiru agambye emmotoka eyo mumbuulire sente meke zigirimu tusobole okujayo sente zaffe eza tiketi omusajja yayagala akozese robodobo style mune robadoba style yaffe ya nup buliwe amazina amayigirire banegamenya omugongo ekintu kino mr update nsiba nkibagamba naye temukiwuliriza tukyali ku kisamba luggi akanyomero bano bani abasinza okukanyumirwa kansooke ntumire wano ku bantu abanyumiddwa akanyomero kano ak'ekisamba luggi we tukyali awo fiono ngaye mr update timu kisamba luigi e, kwendi nnyo munaye kasitoolimba tabwe eba ekujjidde e, lamuliki oŋgambye timu kisamba luigi mr update wetuli edmaster bw'anaabaawo then nga kisamba lugi ewummula nga kigula lugi eddawo naye obudde buno olw'okuba tuli mu abnomo situation tukozesa tiimu kisamba lugi we tukyali kati lugi tukuba lukube oluggi tusamba lusambe e, nalwanga winfred ongemisapdeti kwetuli nnyo timu kisamba luggi mani king solo ongambye timu kisamba luggi wetuli nnyo nyonu nyonu nanfuka na wanoda ongemisapdeti timu kisamba luggi wetuli nnyo enzigi tusamba nsambe okwongera okulaba nga amawulire gonna agagenda mu maaso tusobola okubeera nga tugafuna nolwekyo embeera bwetyo bweri edmaster waffe ebintu byongera kumutambulira bulungi because ttiimu gye twafulontinze omulimu egukola bulungi nnyo twakyusizaamu ensonga zino katuziyita ku ngulu tetukyagenda diipu because twategedde nti bano ba enanga batalina infomationi ba okere oliemu abatalina infomationi n'abamu ku baministers bamwayi mu 7 babeera wano okumanya tuzaako ki ki kyetuzaako kati kyetwakoze ne tufunamu kye bayita kyekisize nti infomationi yonna kati yonna tugyesigaliza tubawaako just 1% 99% netugyesigaliza mujja kufuna essanyu mujja kulaba lunaku lumu nga tugaabya wano nga tubagamba nti muganda waffe fred kajubirumbu ye the edmaster finale bamutadde agamawulire njagiretanga breaking news naye mbabuulira mazima eh, abantu bonna kye balinda lwe lunaku ng'afulumye ha! kolwo intaneti egenda kukwata jjamu ng'afulumye bwati kolwo intaneti egenda kukwata jjamu ekigenda okubeera mu ggwanga uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nga tiimu kigula lugi eyingirawo nga kisamba lugi enoonya weyeekweka kuba kati ndi mu kisamba lugi olw'okuba tiimu kigula lugi ekyalinawo ekyali naye kigula lugi weenejja kisamba lugi nga yo eyingira akasonda nga tiimu kigula lugi eyingirawo awo buli omu wonna waalinda era bw'anadda ng'asooka mulipootingira ti munnange wootaali e, okero olyemu omupiira gwamutuulamu munnange wootooli nyina okuwa lipooti e, lipooti nze nja okugiwa edimasisa oludda nga nkwata fayiro nga nze mwanjulira nti wootooli musajjawo gwe bayita okero olyemu yajja atagala atagala atagala atagala n'azigwamu wotoli enanga musajja wattu minisita international liars award ye ku luno yasala omuliro wotoli ensonga zonna minisita apdate nze ngenda okubeera nga nzanjula then ate alabe wawanatandikira e, munange omanye omuntu obanga tobaddeewo bwojja nga bakuwa fairo nga bagga nti fairo kati kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo ah, then ne drone nga nzitandingaova akubaduloni kati jose zakoze zazze ewa minisita apudeti era nziina wano kyova olaba zisobodde okumpa agabadde mu kabineti meeting olwaleero nga musajja tu okero lyemu ngaomupiira gumutuulamu nga n'ekifo kye batandise okubeera nga bakiramuza nga naye yennyini nnyini alaba n'olwekyo yembeera eriwo bwanadda mr kigula luggi nga fairo njiwaayo ng'ate mubuulira wa walina okutandikira olw'ensonga e fairo kati nze njirina obudde buno e, fairo nze njirina bwanajja ah, nga njiwaayo mawulire ekyamulala ge namuwaawo kiki ebibaddewo watabadde bingi nnyo nja kuba byonna ndi mwanjulira buterevu ate alabe watandikira naye mmanyi tikino ekya okero oliemu mr excitement ajja kukyagala nnyo bw'anaabazze era tujja kuwayo ne topic namba ng'eri kuko okero olyen Hey, eh, mr excitement nolwekyo yembeera egenda mu maaso abali ku the apdesoline page naku olwaleero nga ngezaako okubaweereza mu kanyomero kano akakisambaluggi so yembeera eriwo munzikirize nebaze pulezidenti wa uganda eyalondebwa robert chagulanyi sentamu omulimu gw'okulwanirira muganda waffe agukoze bulungi nnyo nnyo nnya agukoze bulungi nnyo nnyo nnyo era uh, mister kigula lugiwa nabakomyewo nja muwa fairo uh, ah, bwembikula wano olupapula lwange pegi namba musanvu endaga nti ne mukama waffe saabasajja kabaka wa uganda mu budde buno ali germany yemu ku fairo gyenja okumukwasa nabyo bijja kubaamu fayiro ekyo nakyo kijja kubaamu ate munenyinza okukireka ekyo because wabadde nga waali abadde walwana nnyo okulaba nga obuganda butebengera okulaba nga ssaabasajja kabaka waffe abeera ku nnamulondo nga tewali kimutaataaganya kyonna olwekyo bwanaabazze eyo olupapula olulimu ensonga za buganda ne ssaabasajja kabaka waka waffe olwokuba nti yagenze mu germany eyo nayo fairo nja gimukwasa fairo zonna nyina ogimuwanga eri full pact ate alabe wawanaatandikira mu nsonga y'okulaba nga enteekateeka ey'okulaba nga eggwanga laffe tulinunula egenda mu maaso nolwekyo yembeera eriwo abali ku the apdesonin page naye nga ngenda mu maaso n'okwebaza mukama waffe pulezidenti wa uganda Ah, robert kyagulanyi sentamu olw'omulimu omulungi gw'okoze mu kulwanirira muganda waffe ah, kiggula ah, luggi weebale nnyo weebalire eddala president biga president biga pulezidenti enkola gy'akolamu emirimu gye oba enkola gy'akozesa ya robadoba style akwanyaganya mbuli nsonda ebisinga byonna mubirengera nga biri successful olwokuba nti pulezidenti waffe tatudde omulimu agukola bulungi nnyo webale nnyo robert kyagulanyi center pulezidenti wa uganda eyalondebwa nebaza mukama wange lewis webale nnyo webalire eddala lewis thank you so much tusaba allah kusasule museera naawe omulimu gwokola ogwokulabanga muganda waffe fredi kajubi lumbuye the edmaster tukola ki twongera okubeera nga tukola ki tumulwanirira okulaba nga ava mu mikono gy'abatamanya ŋŋamba ate addemu aweereze emirimu gye nga bw'abadde agiweereza n'olwekyo tukwebaza mukama waffe lewis lubongoya thank you so much tusaba allah akusasule musera nebaza bannauganda abali mu nsi ez'enjawulo mwenna bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo mwebali eddala olw'omulimu omulungi gwe mukoze ogw'okulaba nga mulwanirira muganda waffe fred kajubirumbuye bannaye omuntu alekayo emirimu gye n'agamba nti bannange mumanyi ekiriwo ŋŋenze ku embase kulaga butalimativu bwange ate enkola eno mugikoze in a peaceful way mugikoze in a peaceful way thank you so much mwebale nnyo mesagi etuuse era akalembereza ketukyayina olwaleero n'okulaba nga abasajja bano omupiira gwabatuddemu n'ensonga zaalumbuye kati <laughs> gavumenti yeggwaga uganda kati ebulaze esulubabba bwesulubabbi olw'amaanyi ne puresha gye mutaddewo olw'ensonga fred kajubirumbuye tetuyinza mukkiriza nsega kumulya nga weetuli ekyo twakiganye tetusobola kukkiriza nsega kulya lumbuye nga weetuli tujja kubeerawo omugongo tujja kugussaawo paka ng'anunuddwa nolwekyo mbeebaza mwenna abalina omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze neneebaza mwe abasonze akasente essente zino ensonda yaazo eri bweti ensonda ya ssente ez'okulaba nga tukuŋŋaanya legal fees eza muganda waffe fredi kajubirumbuye eri bweti twakozeseza bacordinators abali mubitundu ebyenjawulo e california waliyo bacordinato abaliyo bwogenda e chicago waliyo bacordinato abaliyo bwogenda mu america uh, michigan waliyo bacordinato abaliyo bwogenda e boston uh, nayo waliyo bacordinato abaliyo ezo ndi ku states ezikola uh, usa then bwogenda e canada nayo waliyo bacordinato abaliyo uk eyo omulimu namwe mugukwasiza maanyi nnyo era mwanyinyaza patricia sewungu bange nti ensonga ogitambuza bulungi nnyo then bwogenda mu nsi za buwalabu eyo uh, nayo abaana baffe abali e dubai abali e shalija abali tiamu diaspora thank you so much mukoze omulimu gwamannyo actually abantu abasinze okubeera nga basonda akasente akokulaba nga muganda ffe uh, lumbuye afuna justice afuna fair justice babadde diaspora community nolwekyo big up diaspora community kyovula nabagamba abantu ba diaspora ti minister update ezimu ku mata zengenda okulaizinga ku fulo ya paliamenti oba gyengenda okuleetanga matter of national importance twetaaga diaspora community nayo ebere represented because diaspora community mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo singa temwaliwo bannanga ensonga zino twandizitambuza tutya so fa emitwalo egiri mwena gimaze okubeera nga gisondebwa kanimagini ekyo kiyita ekyokusaaga okiyita ekyokusaaga mumaze okubeera nga muli mu mitwalo ena nga musonda lwaki kubanga fredi kajubirumbu ye mwamubereddemu nnyo ate mbaddemu mwagala olwa infomationi n'okutubeereramu naye kwabadde atukolera nammwe mwamulabye ng'ali mankatabbu nammwe ne mubeereramu n'olwekyo diaspora community tetuyinza kukoowa kubeebaza mwebale nnyo mwebali edda n'olwekyo sente twaziyisiza mbacordinata zibammwe ab'enjawulo then uh, zijja kutuuka gye zirina okutuuka ate zibenga zikola kye zirina okukola okulaba nga muganda waffe fredi kajubirumbu ye twongera okulaba nga tumununula onalebo zake francis butebi omulimu agukola bulungi nya onalebo zake francis butebi omulimu agukola bulungi nnyo daisegi aŋambye nti mr update nange namazedde ocontributinga thank you so much nange mr update contribution yange yatuuse dda e eh, gwatolaba mr update nwanirira besimanyinako hmm? olaba ensonga zewandisubire nti tezandinkutteko nzibeeramu naye ate nenkwatako ennyo contribution yange yatuuse dda dda eh, nadde nyinza obutasonda headmaster ng'ali mankatabu yeetaaga buyambi nisapudeti nyinza okutuula olaba nze nali mukkomera wano ekitalya ne munsondera beirofi nyinza n'okuboogerako bwe nali omulwadde nga ndi nairobi era mwansondera nolwekyo diaspora community tetulina kyakubasasula okugjako okubeera nga tubebaza era kyova olaba akabonero kano akakisambaluggi nkawaddeyo eri diaspora community thank you so much abantu ba diaspora mwebale nnyo mwebalire eddala mwebale kwasaganya nteekateeka eno amawulire genfuna malungi nnyo nti ah, ba international lawyers babadde baagala kubeera empowered era ba international lawyers omulimu bagukola bulungi nnyo ogwokulaba nga muganda ffe tumununula twabagambye twakyusizaamu tetukyababuulira ntutuuse wano tutuuse wano olw'ensonga twategedde nti abasajja information tebagiina kati tugenda okwekanga oluusi ngaate information ife abagibawadde wano mukwogera wano tovula tetukyabigenda diipu tubawaako katono katono katono katono katono abuuse n'abuuka atabuuse ne tukulekerayo onoobuuka lumu nga edmaster amaze okubeera ng'afuluma ah, ensonga zonna zibe nga zisobola okubeera nga zitambula bulungi nnyo nolwekyo tiamu diaspora committe thank you so much mwebala omulimu gwe mukoze mwebale kutubeereramu mwebale kutwagala abantu abo ba diaspora okumanya sisobola kubeerabira nze ndikyendirwa diaspora committe ndi kyendi rwanda diaspora community ebaŋgambe ne south africa mukoze omulimu gwamaanyi nnyo okulaba nga musonda akasente south africa mwebale nnyo mwebalire abantu abe south africa nagendayo naye abantu be south africa baaniriza abagenyi naliko ejobagawo banyaniriza dabani ne munyaniriza yendera naye south africa donamwe mwammeza ebbango bannaaye eh? south africa omanyi kyebankola nisapdate bwentuuka eri nagenda otuka ku, ku, ku, ku, ku airport e johannesburg ngaomanyi emotoka ezironye misapdate sawo misapdate nange nempanika ebbangaawo ndi mu motoka sebo ngaana kati abazungu bagamba eh, musajja ono kati ba abazungu baali bamanyi ndi mwana olwa haiti yange eh, eh, yanga boy hmm? ah, bebuunya abazungu kati bo tebamanyi nti mr apdate musajja mukulu nga bo balowooza mr apdate mwana bwe nali johannesburg abasungu nga baŋamba ah, mwana ono omwana yabayo kiki nga balengera mpanisa ebbango ah, nup nup musobola okumeza omuntu ebbango so mr apdate ndi mumotokaana ndi mumakkati nange ngenda mpuuba kati ba abazungu basooka kulowooza nti mwana hmm? kati babuuza bano benninaanye hmm? tabamanyindi gwe baliko musajja mukulu ku myaka kwentudde kati nga balowooza ndi mwana eh, abantu be johannesburga abantu beddabani nyina ne kyemwogerako mwandaga makiwa mwebale nnyo mwebalire eddala eh, mwebale nnyo mwebalire eddala eh, kadi bwe baali tebalabanga musajja mukulu ngaali mu haiti nga ya mr apudate munange mimigo gya bosco nze mr apudate singa ndi musajja muwanvu kyekituufu sigaani musajja muwanvu naye omusajja ne bakuba ne bakuba ne bakuba ne bakuba oyinza okuwanvua ne bwoba omwana ne bamutuntuza nga muto akonziba mukonzibi kati baabazungu munaye bwe balaba omuntu ali myaka gyange kati muhaiti yange baaba mutwalanga mwana muto bamubaga baalina emyaka nga munaana musanvu nenga abasajja bano banayokungira bwe bati hmm? era olalwawo twali mu konferensi eyo mu amerika kakati bwe twali mu konferensi mu amerika nga bagamba abaana abato muyingirire wano abantu abakulu muyingirire wano sabo mr apudeti nga nzija nsimba eno muyo abantu abakulu abazungu abangamba no gondeyatalayini sabo nze nga banteeka mulayini endala easajjawadde nayisibwa bubi nnyo naye kyantaasa kubanga ero mbantu abakulu wali osasula yulo bisatu ate eno mbaana ng'osasula yulo kikumi sabo nentaasibwa ssebo mr apudeti nempisa yulo ebi mu bulijjo munjereegerera eh, bulijjo munjereegerera nafissa yulo ebi yulo bibiri zonna nazifissa naye nga bo benyini bebanzija eno mu layini y'abakulu ne bateeka eno mu y'abaana naye babakuŋama nti tulage ku pasipooti awo tabu weyandijjidde waa pasipooti emyaka eba egiraga nesaba mu amerika saba wenakifunamu nange mist update bo benyini bebanzija mu layini eno ey'abantu abakulu no eh, for the other line ne banzijayo eno mu y'abakulu nenzira eno mbaana mist update nekipinga noprofile nendaaza layini netambula layini netambula nempayo kikumi euro ah nensevinga ebi nenga nti e ate kinzijjako ki mist update e eh, munayo olusi it yaffe naate erina weekuyambira mu ngeri emu obwendala olwekyo yembeera egera mu maaso naye abantu bejohannesburg mwandaga machua abantu bedabani mwandaga machua kyovala abantu be south africa mbaagala nnyo waliwo omusajja affe ali awo bamwita kawuleeza e south africa thank you so much webale nnyo webalire ddala bwe najja eyo mwatwaniriza nnyo naye nga mwatwaniriza mu ambulera eya nup eya people power mwebale kubeera nga mutwagala mu njagala ey'amaanyi ennyo ennyo ennyo olwekyo mr update yembeera eriwo awo nno leero ntambulidde mu nkola yakigotuuka mu mbeera eyogera ebigambo nga tobyekakasa eyogera ebigambo nga tebikwatagana n'olwekyo okero olyemu eyamwalula esiridde oluvannyuma lw'aba cabinet ministers okubeera nga bonna bamukyusirizza enkoona ne bagamba ti omusajja ono yatulabisizza nnyo kakati baminisita bamaze okwogera bosco ayogedde bwati kyeyalinga yita muno njagala bawa bosco limakisi yeye ebadde etya nga baminisita bamaze okwogera tuli ku kisambaluggi kada baba akanyomero kano ak'ekisambalugibaani abakaagadde benjagala okumanya baani abaagala akabonero ak'ekisambalugye eh, kasokenda babadde abaagala akabonero ak'ekisamba luggi mbabuulire ekibadde mu kabineeti nga baministers bamaze okwogera bonna bamaze okupiningwa okero lyemu okubeera nga yawa amawulire ag'obulimba kiki ekiddiridde nga bosco olwo naye awali makisi ye mu mbeera ebadde mu state house mu kabineeti meeting ebaddeyo olwaleero tukyali ku kisamba luggi kandabe baani abaagala akabonero kano ak'ekisamba luggi eh, ombuulira nti tiimu kisamba luggi tiimu kisamba luggi tiimu kisamba luggi tusamba nsambe Edmaster eh, ye arachigula luji kati nze Mr. Update olwokuba tuli mu abnormal situation nze nziji nsamba nsambe nemmanya biki ebiriyo tusamba nsamba oba oliawo muli mutudde luji nga pu lusambiddwa kandabe bani abagadde nnyo akanyomero kano ak'ekisamba luji eh, avayola kityo ange Mr. Update ekisamba luji nkyagala nnyo eh, akabonero nkagadde nnyo kano akekisamba luggi ani akagadde nakibula eriryana ngaemist update wetuli nnyo mukanyomero kano akekisamba luggi e eh, manye ebintu byatabuse kati oluggi tusamba lusambe tewakyaliwo okugula ah, kola yakisamba luggi bani abakagadde nnyo tiamu kisamba luggi ah, nabunje aliet aŋambye ndi tiamu kisamba luggi eh. ani ah, ono alala ah, timu kisamba luggi katwini amon aŋŋambye ah, mr update nange ndi timu kisamba luggi tusamba nsambe mulongo mulongo oŋŋambye watching life from jo jo jo johannesburg ejobaga eh, abejobaga tubagala nnyo aŋŋambye era ngaakabonero kano ak'ekisambaluggi nkaagadde nnyo basoga sara ŋŋambye tiimu kisambaluggi tusamba nsambe bikozi uh, taliiwo edimasita kanisa kyenakoze mista apudate kwe kubeera nga nze nange nzija n'akanyomero ke bayita kisambaluggi tusamba nsambe honorable moliso ngambye akabonero kano akekisamba gundi akanyomero kano akekisamba luigi nkagadde nnyo njagala muwere mr update mbawe limaxi ya mwami museveni ku cabinet meeting egenze maaso bonna nga bavunaana okero lyemu okubeera nga yafuna kye bayita excitement n'awa amawulire ag'obulimba ery'eggwanga nti omwami gwe bayita uh, edmaster ali mu ggwanga uganda ng'akimanyidde ddala nti alimba enyongeza aŋŋambye mr update uh, akanyomero kano ak'ekisambaluggi tukaagadde nnyo amiina mwebale kukaagala nakyanzijja oyo ŋambye kisambaluggi ti mu kisambaluggi mwebale kubaako nzigi tusambansambe betisonka ngambye tiimu kisamba lugi mr apdate amiina eh, kanyumero kano muŋambye mukagadde nnyo akekisamba lugi bosika ayogedde bwati mu cabinet meeting egenze maaso nga abaministers bonna banenya okero lyemu okuwa amawulire ag'obulimba bosika ayogedde bwati agambye agambye okero olyemu singa singa kizuulibwa nga byeyayogera ddala byali bya bulimba ddala nga yawa amawulire ag'obulimba eri eggwanga n'atuuka okulabisa gavumenti sorry gavumenti ya mwami museveni bosika agambye talina kulonzalonza ekifo ekyo agenda kikikolamu kye bayita replacement the hunter is now the hunted omuyizi kati yayiggibwa <laughs> omuyizi kati yayiggibwa bosiko bw'ayogedde mu cabinet meeting n'agamba tewali kulonzalonza wenid replacement era ekifo ekyo budde bonna bagenda kubeera nga bakijjuzaamu because omusajja ono yabalabisizza nnyo tosobola kulimba emisana tukufu tosobola kulimba era kati musajja atuukero lyemu avuddeyo nga yeekotesebwa ati avuddeyo nga enyindo yenkata mbu nga munyiivu nemmotoka badde ajerabidde mu paakingi bamuyise buyisi bwanokero lyemu yhave left yowakan the parking yard akomyewo bukomi emmotoka n'agirona mu paakingi abadde ajerabidde agenza okuva eyo ng'ekifo ky'obwa minisita bwa foreign affairs asigazzaako 10 naye nte pasenti abasajja ate abasajja banaye abasajja bazibu nnyo bannange asajja bazibunyo omanyi kyebakoze kati bo batandise dda kiwoomingira batandise dda ssebo n'okukira obinga munenze mba nkiddamu muzeeyi muzeeyi nze mba nkiddamu muzeeyi nze mba nkiddamu okera olyemu bamusaidirayini nze dda kubanga jjukira baminisita bangi nnyo abatafuna bifo kati batandise ddo kirobi nga bakibuule baani batandise ddo gamba muzeeyi nze nkisobola nze sijja kuwa mawulire ga bulima nze nkisobola omusajja bamusaidirayini nze dda bannange ekiri mu nrm kisa kino kisa kinegula kisa kinegula abazajja babulagiddewo naawe jukira oluwa ababaddewo awo nga bate si baminisita nga babasuula naye nga nabo bosco yabayise okwongera okubebuuzaako ne bamugamba muzeeyi fe tujja kitambuza bulungi fe ne tujja kulimba tujja kita kugambye eyamwalula esiiridde ayayaya ne bajjoko with people power age bayite amaanyi g'abantu ye yali eyogerera n'agenda mu press conference kyova olaba enanga musajja mugezi enanga alina diguli aina international degree aina <laughs> aina international ayaz award aina international ayaz award enanga bwe yalabye ebyagudde kwokero lyemu nga yalimba enanga ye musajja akulira okulimba mu nsi yonna bannamawulire bamubuuza ne bamugaa bwana enanga Can you say something about Mr. Edmaster? Enanga yagamba banange mundeke mundeke atenge enanga ina international liars award. buli nsi ewadde nanga awaadi ey'okulimba naye ku luna enanga yatya yatta ku bigere n'agamba mm, enanga sawo omusajja mugezi mumulabirawo nga fala yawunyiriza bwati n'agamba mm, okera oliemu yalimbye nanga enimbe olunanga n'abibuukamu saba enanga leero ku kino yagambye yadde nze nkulira abalimba mu nsi yonna ne international ayas award nziyina eziwera naye kino kyolero ku luno sijja kulimba era kyeyakoze enanga nagamba nti aa musajja tebanamutukwasa newa nabamutukwasiza nabaako kyenjogera sebo omusajja nafuna escape lutw enanga leero yadde mugezi nyo naye nga weewuunya omusajja ayina international ayas award leero bwe yakitidde leero yakiduseemu misinde tekibangawo enanga era nalimanyi agenda gamba tomulina mu kasitode yaffe bwedde bonna tugenda kubeera nga tumugjayo eh, twamukutte ne bannaawo abalala ate ne babadde akolagana nabo wano mu ggwanga e uganda nabo twabafunye eh, bwe twadde tubaleeta enanga eh, byonna yabyebalama ebyo byonna <laughs> kagati musajja wattu okera oli emujjukira akafo yakakafuna najjagwa mu mankatabbu najjagwa mu mankatabbu era enanga ali eri agamba aza nagamba sijjalimba nagamba sijja kulimba enanga sekuluno yejeredde ate nga omusajja olaba alina international lias award eziwera mu nsi eziwera take bagambye twagimuwa australia ne bagamba international lias award twagimuwa enanga amerika ne bagamba nti naffe twamuwa international lias award era agiina bulungi nnyo naye nembuuza e, e, e canada ne baga nti ayino twakamuwa satu ez'obulimba bwe nabuuzizaako mu uganda international layers award alina mmeka enanga ne baŋŋamba nti ate leva ali ku ndala nnyo wano mu uganda zaalina muganda wange mpitirivu eh, ku luno ekintu yakyebalamye tekibanga mu byafayo bya enanga kino kyekintu kyokka kyokka kyeyebalamye sikirabanga nakamazima ga katonda kyeyalinga yita munno eh, omusajja alina international yas award kino nakyesonyiwa kati musajja wattu mr excitement okero olyemu yeyaluguddemu kaate nange ali eri aseka agamba nze ah, nagamba sijjalimba okero olyemu ensonga zazemalire kakati bato era kati e, e, okero olyemu yali amanye enanga anamuyambako mu kulimba enanga alina embuuka gye yabuuka mu kintu eya sciense etabangawo ah, enanga yagamba ebyo sijja birinda ah, kati singa nekifo kyenanga nakyo budde bonna kati singa banoonya mwogezi naye ye mugezi yakibuukamu n'agamba ah, ah, ah. soga zedimansita ezo bw'ozigendako obubi ziyinza okusula kati naye nanga singa obudde buno naye ali katebe kamwokya naye nanga seba ali eri mulero kyayi atumizza naganze nagamba sijja kulimba yembeera eriwo abali ku the apdesonin page tukyali ku kisamba luggi <laughs> sheyalinga live vidiyo eno neva joko with people power munange tewali yabagamba kukwata eri mansita tewali yabagamba mwakola ensobi yamaanyi nnyo bwe bakutendanga okukomaga tokomaganga nsambya mwe mwejja ne mukwata edimasita ne tubalabula ne tubagamba ne mutugwe mukutte mu mumanyi mutugwe mukutte mu mumanyi kati olengera okera olyemu entebe eyuuga kati okera olye mwana atera okujayegaire bannauganda banage mu nsonyi we akafo kanzirire mbwe enjoka zisala okera olyemu <laughs> ayaya enjoka zimusala mbwavudda yugeye motoka mbwabadde agirese mu parking bamuziza buza nemugaba mr okeroliem you have left your car in the parking yard mbunalyokaddayo omusajja watu n'amaanyi agagisimbula nga tagalina bamuleseeko bulesi tukyali mu kisamba luggi yembeera egenda mu maaso abali ku the updates online page nga mbaweereza okulaba nga ensonga zonna muzitegeera songa zedimaster zikutte wansi ne waggulu ttiimu yaffe eyabalooya egenda mu maaso n'okukola omulimu omulungi ennyo okulaba nga muganda waffe muganda waffe edimaster ava mu kaduukulu mixter excitement ebintu byongedde okumwonoonekera oluvannyuma lw'ekifo kye bagenza okuva mu kabineti meeting ng'abamaze okuteekayo okusaba kwabwe okubeera baminisita ba foreign affairs beebano wammanga sheringa yita munno baani abaakateekayo okusaba kwabwe baani abakateekayo okusaba kwabwe okulaba nga bajjuza ekifo kya okero oliem mr excitement bebano wammanga kirali nga yita muno tukyali kigula luggi ensonga nga bwe zigenda mu maaso eh, tukyali ku kisamba luggi ng'ensonga bwe zigenda mu maaso kibuule ataddeyo okusaba kwe ayagala kubeera minisita wa, wa foreign affairs ngajjuza ekifo kya okero lyem uh, mr excitement oluvannyuma lwokubeera nga yakoze ensobi n'ayogera ebigambo ebitakwatagana eri eggwanga ng'alimbira mu kamera ng'ensi yonna eraba kibuule amaze otekayo okusaba kwe omulala atandayo okusaba kwe bamwita edward francis babu agambye muzeeyi nze sijja kulimba nze sijja kulimba njanja kwogeranga mazima edward francis babu naye ekifo ekyakisabye ng'agamba naye ayagala jjuze ekifo ekibaddemu okero olyem ani omulala akisabye ekifo kino kikyagenda mu maaso n'okusabwa abantu tubadde tuli awo tubadde tuli awo minisita nakiwala kiyingi eyali minisita w'abavubuka jjukira yasigala katebe n'agamba nti muzeeyi aikani b oliemu zireplacementi oyo naye kifo nakisaba okera oliemu abaddeho ng'atudde ng'agamba ndabaasiraba musajja yatumbwa ennaku n'ekwata abantu awo biyengeyenge bizze ayagadde okukaabaawo ate abantu abo munambimbwa ennaku n'ebakwata tukyali ku kisambaluggi ekifo budde bwonna mwandira bakabineti lishafu munnange embeera bwetyo bweri kasita ozanyiranga ku nup kasita ozanyiranga ku komuledi wa nup ah, kifo bantu bakyagera maaso n'okukisaba bonna abaagwa jjukira mwami seven yasuula abantu bangi nnyo bonna bali awo batudde ekatebe babadde bakyali awo agi abudu nadduli n'agamba ekifo ekyo nange kyandimpeereddwa nange nkisobola kisabwa nga nenyini kyabadde akirimu ali awo atudde atunula ati ng'agamba ndabaasiraba byemu ku bisinze n'omulwaza rasuwayi n'emmotoka abadde ajerabidde mu paakingi ajabudu nadduli naye agamba ekifo akyetaaga okulaba ng'akijjuza yagamba tajja kulimba buli abadde akisaba ng'ayongera kukkatira okero oli emu muzeeyi nze sijja kulimba muzeeyi nze sijja kulimba muzeeyi nze sijja kulimba okero oli emu the anter is now the hunted yembeera eriwo abali ku the apdesonine page era nga drones zigezaako okumpeereza amawulire gonna agabadde mu state house nga tutandise n'ekisambaluji ekyolunaku olwaleero nga okero olyemu enjoka zongedde okumusaba okumusala agi nadduli ekifunayo agamba akyetaaga ekyo neekifo bakisaba nga nanyini kyali awo tebamulinze nakugenda bannanga obakyekiri mu nrm omusajja bwe yakoze ensobi omusajja bwe yakoze ensobi bo benyini nyini nebagaa nti kati that is an advantage ate ndowooza nabo bakoze kinene nnyo okukubira bosik omusajja atulabisiza munanga omusajja atuswaziza musajja atuswaziza bano bonna beyamba obwa minisita bonna okuva obwedda balobinga kifo nolwekyo aja amudunaduli age sijja kulimba muzeeyi muzeeyi ffe twalwana jjukira akasaka omanyi buli aja amudunadduli lwafunamu embeera yonna ey'obutabeera na kifo ng'agamba mukama we akasaka kali kenakwokera mu lumonde akasaka kali nga tutudde nga njokya muwogo aja amudunadduli bane akasaka kamufuukira akasaka naye tebakasawawodda buli budde kasaka buli budde kasaka ah, ye bwagambye nti omusajja atuswaziza nagambuzeyi munenyamba jukira akasaka kali ketwalimu nga nkwokera muwogo nga nkutundula embo adayi <laughs> ekibadde eyo okera oliemu nagamba naye eno nga nalinye yamagye ah, yembeera eriwo abali kuthepdesonali pek bugenza okuziba ngaekifo kya musajja mukulu kisabwa never joke with people power munange omusajja mune <laughs> yeyalwetinkuulira fe nga tutunula bwe tuti bagamba kamwa kabi kasasiro ganga teri yabimwogerera ye yennyini yeyabyeyogerera ye yabyeyogerera nga teri amukase teri amugambye omusajja tomanyi waali kati atookera olyemu embeera endala eyongedde omwononekera omwezi guno mye jukira bagula tickets ssatu bagula ku rwanda air ne bagula ku emirates ne bagula ne ku tax airways mbunga baagala bakozesa enkola yaffe eya robadoba style enkola ya robadoba style nebalemerera because bagula air ticket nga omusaabaze tebamulina nga passenger taliiwo kakati bosco abuuza okero lyemu esente zewagulamu tiketi nga zakuleeta musaabaze omusaabaze aliwa okero lyemu anyonyoddeawo sente tugezezaako okwogera n'abalwanda air munnange nga mr update yabakubidde edda nbagamba temusesema aba tax airways mr update nabo yabakubidde edda nabagamba temusesema aba emirates mr update yabakubidde edda nabagamba temusesema saba erinnya mr update lize mu cabinet meeting nga boogera nga okero lye musebo nange agezaako okugamba bali nze yabajemeseza ekituufu kiri nti nze yabajemeseza maneja wa rwanda air tosesema maneja wa tax airways tosesema maneja wa emirates totta yadde ekikumi okero lyemu omuyezi ngaesatu gino <laughs> jukira akafuba akakamu wakati mamuseveni amugambye emyezi gino gyonna togenda kufuna yadde akasente nga bwe tunoonya replacement y'ekifo kyo ate ne bwonooba nga tumaze okusuula era tujja kunoonya ku bintu byebimu tubitunde tusobole okuzzaawo sente zetwakuwa okugula air tickets nobanga wagula mpewo mbu ngaokozesa enkola ya robodogo stayiru seba omusajja tagenda kukoma okugoba bugobwa wabula wabula n'ebintu byebimu bosikobaneneetakola loosi bad omusajja takola loosi tafiirwa bosiko tafiirwa agambye ezo sente nzeetaaga agentire omusajja alina eggwanga ddama naye abala nusu ku nusu nusu ku nusu ne bagamba batandika okuno era emotoka yokera oli emu budde bwonna muyinza omulangaza ekigere budde bwonna muyinza omulangaza ekigere ng'ali kigere ali ku sitwiti okwasotya ng'abuuza alinya zino zikabandole alinya wakula ennume bwe mumulabako muwakula ennume <laughs> mumanye mumanya tembera yamunyogoledde da hey. mwenza muna mungu kule nume munange bosi kukumanya tafiru agambie emoto eh, keyo mumbulile sente mekezi jiri mkisa ulo kujayu sende za fe eh, za tiketi omusajja yayagala akose robodobo style une robodobo style ya fe ya NUP buliwe amazina amayigirire banegame nyomugongo ekintu kino Mr. Update nsiba nchi bagamba nete mukiwuliriza tuchali ku kisamba ruji akanyomero bano bani abanzisunzo kanyumirwa kasokere tumirwa no kubantu abanyumidwa akabone akanyomero kano akeshisamba ruji wetu chali awo fiono nga mr update timu kisamba luggi e, kwendi nnyo munaye kasitoolimba tabbwe eba ekujjidde e, lamuliki oŋambye timu kisamba luggi mr update wetuli edmaster bw'anaabaawo then nga kisamba lugi ewummula nga kiggula lugi eddawo naye obudde buno olw'okuba tuli mu abnormal situation tukozesa tiimu kisamba lugi we tukyali kati lugi tukuba lukube oluggi tusamba lusambe e, naluwanga winfred ongemisa apdeti uh, kwetuli nnyo timu kisamba luggi mani king solo ongambye timu kisamba luggi wetuli nnyo uh, nyono uh, nyono nanfuka na wanoda ongemisa apdet timu kisamba luggi wetuli nnyo enzigi tusamba nsambe okwongera okulaba nga amawulire gonna agagenda mu maaso tusobola okubeera nga tugafuna nolwekyo embeera bwetyo bweri uh, edmaster waffe ebintu byongera kumutambulira bulungi because ttiimu gye twafulontinze omulimu egukola bulungi nnyo twakyusizaamu ensonga zino katuziyita kungulu tetukyagenda diipu because twategedde nti bano ba enanga batalina information ba okere olyemu abatalina information n'abamu ku baministers bamwami museveni babeera wano okumanya tuzaako ki ki kyetuzaako kati kyetwakoze ne tufunamu kye bayita kyekisize nti information yonna kati yonna tugyesigaliza tubawaako just 1 99 ne tugyesigaliza mujja kufuna essanyu mujja kulaba lunaku lumu nga tugaabya wano nga tubagamba nti muganda waffe fred kajubirumbuye the edmaster finale bamutadde aga amawulire njagiretanga breaking news naye mbabuulira mazima eh, abantu bonna kye balinda lwe lunaku ng'afulumye ha kolo internet egenda kukwata jamu ngaafulumye bwati kolwo intaneti egenda kukwata jamu ekigenda okubeera mu ggwanga uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nga timu kigula lugi eyingirawo nga kisamba lugi enoonya weyekweka kuba kati ndi mu kisamba lugi olw'okuba timu kigula lugi ekyalinawo ekyali naye kigula lugi weenejja kisamba lugi nga yo eyingira akasonda nga timu kigula lugi eyingirawo awo buli omu wonna waalinda era bw'anadda ng'asooka mulipootingira ti munnange wootaali eh, okero olyemu omupiira gwamutuulamu munnange wootooli nyina okuwa lipooti eh, lipooti nze nja okugiwa edimansisa oludda nga nkwata fayiro nga nze mwanjulya nti wootooli musajjawo gwe bayita okero olyemu yajja atagala atagala atagala atagala n'azigwamu eh, wotooli ena nga musajja wattu minister international liars award ye ku luno yasala omuliro wotooli ensonga zonna minister apdate nze ngenda okubeera nga nzanjula then ataalabe wawanaatandikira e, munange omanye omuntu obanga tobaddeewo bwojja nga bakuwa fayiro nga bagga nti fayiro kati kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo kino kyekibaddewo ah, then ne drone nga nzihandingaova akuba duloni kati jose zakoze zazze ewa mistapuliti era nziina wano kyova olaba zisobodde okumpa agabadde mu kabineti meeting olwaleero nga musajjatu okero lyemu ngaomupiira gumutuulamu nga n'ekifo kye batandise okubeera nga bakiramuza nga naye yennyini nnyini alaba n'olwekyo yembeera eriwo bwanadda mista kigula luggi nga fairo njiwaayo ngaate mubuulirawo walina okutandikira olwensonga fairo kati nze njirina obudde buno e, fairo nze njirina bwanajja nga njiwaayo mawuli ekyamulala gennamuwaawo kiki ebibaddewo watabadde bingi nnyo njakuba byonna ndi mwanjulira buterevu ate alabe watandikira naye mmanyi ti kino ekya okero oliemu Mr. Excitement ajja kukyagala nnyo bw'anaabazze era tujja kubayo ne topic namba ng'eri kuko okero olyen e, Mr. Excitement n'olwekyo yembeera egenda mu maaso abali ku the updates online page naku olwaleero nga ngezaako okubaweereza mu kanyomero kano akakisambaluggi so yembeera eriwo munzikirize nebaze president wa uganda eyalondebwa robert kyagulanyi sentamu omulimu gw'okulwanirira muganda waffe agukoze bulungi nnyo nnyo nnya agukoze bulungi nnyo nnyo nnyo era mr kigula lugiwa nabakomyewo nja muwa fairo bwe mbikula wano olupapula lwange pegi namba musanvu endaga nti naye mukama waffe saabasajja kabaka wa uganda mu budde buno ali germany yemu ku fairo gyenja okumukwasa nabyo bijja kubaamu E, fayiro ekyo nakyo kijja kubaamu e, ate munenyinza okukireka ekyo because wabadde nga waali abadde walwana nnyo okulaba nga obuganda butebengera okulaba nga ssaabasajja kabaka waffe abeera ku nnamulondo nga tewali kimutaataganya kyonna olwekyo bwanaabazze eyo olupapula olulimu ensonga za buganda ne saabasajja kabaka waka waffe olwokuba nti yagenze mu germany enayo fairo nja gimukwasa fairo zonna nyina gimuwanga eri full pacti ate alabe wawanatandikira mu nsonga yokulaba nga enteekateeka eyokulanga eggwanga laffe tulinunula egenda mu maaso nolwekyo yembeera eriwo abali ku the apdesonin page naye nga ngenda mu maaso n'okwebaza mukama waffe pulezidenti wa uganda Ah, robert kyagulanyi sentamu olw'omulimu omulungi gw'okoze mu kulwanirira muganda waffe ah, ah, kigula luggi webale nnyo webalire ddala president bigup president bigup pulezidenti enkola gy'akolamu emirimu gye oba enkola gy'akozesa ya robadoba style akwanyaganya buli nsonda ebisinga byonna mubirengera nga biri successful olw'okuba nti pulezidenti waffe tatudde omulimu agukola bulungi nnyo webale nnyo robert kyagulanyi centam pulezidenti wa uganda eyalondebwa nebaza mukama wange lewis webale nnyo webalire eddala lewis thank you so much tusaba allah kusasule mu nseera naawe omulimu gwokola ogwokulabanga muganda waffe fredi kajubi lumbuye the edmaster tukola ki twongera okubeera nga tukola ki tumulwanirira okulaba nga ava mu mikono gy'abatamanya ŋŋamba ate addemu aweereze emirimu gye nga bw'abadde agiweereza n'olwekyo tukwebaza mukama waffe lewis lubongoya thank you so much tusaba allah akusasule mu ssera neebaza bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo mwenna bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo mwebali eddala olw'omulimu omulungi gwe mukoze ogw'okulaba nga mulwanirira muganda waffe fred kajubirumbuye bannayo omuntu alekayo emirimu gye n'agamba nti bannange mumanyi ekiriwo ŋŋenze ku embase kulaga butalimativu bwange ate enkola eno mugikoze in a peaceful way mugikoze in a peaceful way thank you so much mwebale nnyo meseji etuuse era akalembereza ketukyayina olwaleero n'okulaba nga abasajja bano omupiira gwabatuddemu n'ensonga zalumbuye kati <laughs> gavumenti yeggwanga uganda kati ebulaze esulubabba bwesulubabbi olw'amaanyi ne puresha gye mutaddewo olw'ensonga fred kajubirumbuye tetuyinza mukkiriza nsega kumulya nga weetuli ekyo twakiganye tetusobola kukkiriza nsega kulya lumbuye nga weetuli tujja kubeerawo omugongo tujja gussaawo paka ng'anunuddwa n'olwekyo mbeebaza mwenna abalina omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze ne neebaza mwe abasonze akasente essente zino ensonda yaazo eri bweti ensonda ya ssente ez'okulaba nga tukuŋŋaanya legal fees eza muganda waffe fredi kajubirumbuye eri bweti twakozeseza bacordinators abali mubitundu ebyenjawulo e california waliyo bacordinato abaliyo bwogenda echicago waliyo bacordinato abaliyo bwogenda mu america uh, michigan waliyo bacordinato abaliyo bwogenda e boston uh, nayo waliyo bacordinato abaliyo ezo ndi ku states ezikola uh, usa then bwogenda e canada nayo waliyo bacordinato abaliyo uk eyo omulimu namwe mugukwasiza maanyi nnyo era mwanyinyaza patricia sewungu bange nti ensonga ogitambuza bulungi nnyo then bwogenda mu nsi za buwalabu eyo uh, nayo abaana baffe abali e dubai abali esharija abali tiamu diaspora thank you so much mukoze omulimu gwamannyo actually abantu abasinze okubeera nga basonda akasente akokulaba nga muganda ffe uh, lumbuye afuna justice afuna fair justice babadde diaspora community nolwekyo big up diaspora community kyovula nabagamba abantu ba diaspora ti minister update ezimu ku mata zengenda okulaizinga ku fulo ya parliament oba gyengenda okuleetanga mat of national importance twetaaga diaspora community nayo ebere represented because diaspora community mukoze omulimu gwamaanyi nnyo singa temwaliwo bannanga ensonga zino twanditambuza tutya so fa emitwalo egiri mwena gimaze okubeera nga gisondebwa kanimagini ekyo kiyita ekyokusaaga okiyita ekyokusaaga mumaze okubeera nga muli mitwalo ena nga musonda lwaki kubanga fredi kajubirumbuye mwamubeereddemu nnyo ate mbaddemu mwagala olwa infomationi n'okutubeereramu naye kwabadde atukolera nammwe mwamulabye ng'ali mankatabbu nammwe ne mubeereramu n'olwekyo diaspora community tetuyinza kukoowa kubeebaza mwebale nnyo mwebali edda n'olwekyo sente twaziyisiza mbacordinatos bammwe ab'enjawulo then uh, zijja kutuuka gye ziina okutuuka ate zibe nga zikola kye ziina okukola okulaba nga muganda waffe fred kajubirumbuye twongera okulaba nga tumununula onale ssentebo zake francis butebi omulimu agukola bulungi nya honorable zake francis butebi omulimu agukola bulungi nnyo dezegi aŋambye nti mr update nange namazedde ocontributinga thank you so much nange mr update contribution yange yatuuse dda e gwatolaba mr update nwanirira be simanyi nako hmm? olaba ensonga zewandisubire nti zandinkutteko nzibeeramu naye ate nenkwatako ennyo contribution yange yatuuse dda dda eh, nadde nyinza obutasonda edimaster ng'ali mankatabu yeetaaga buyambi misapudet nyinza okutuula olaba nze nali mu kukomera wano ekitalya ne munsondera bairofi nyinza n'okubaogeraku bwe nali omulwadde nga ndi nairobi era mwansondera nolwekyo diaspora community tetulina kyakubasasula okugjako okubeera nga tubebaza era kyova olaba akabonero kano akakisambaluggi nkawaddeyo eri diaspora community thank you so much abantu ba diaspora mwebali nnyo mwebalire eddala mwebale kukwasaganya nteekateeka eno amawulire genfuna malungi nnyo nti uh, ba international lawyers babadde baagala kubeera empowered era ba international lawyers omulimu bagukola bulungi nnyo ogw'okulaba nga muganda ffe tumununula twabagambye twakyusizaamu tetukyababuulira ntutuuse wano tutuuse wano olw'ensonga twategedde nti abasajja information tebagiina kati tugenda okwekanga oluusi ngaate information ife abagibawadde wano mukwogera wano kyovula tetukyabigenda diipu tubawaako katono katono katono katono katono abuuse n'abuuka atabuuse ne tukulekerayo onoobuuka lumu nga edmaster amaze okubeera ngaafuluma ah, ensonga zonna zibe nga zisobola okubeera nga zitambula bulungi nnyo nolwekyo tiamu diaspora community thank you so much mwebale omulimu gwe mukoze mwebale kutubereramu mwebale kutwagala abantu aba badayasipola okumanya sisobola kubeerabira nze ndikyendi lwa dayasipola community ndi kyendi lwa dayasipora community ebaŋamere south africa mukoze omulimu gwamaanyi nnyo okulaba nga musonda akasente south africa mwebale nnyo mwebalire abantu abe south africa nagendayo naye abantu be south africa baaniriza abagenyi naliko ejobagaawo banyaniriza dabani ne munyaniriza yedeera naye south africa donamwe mwammeza ebbango bannaaye south eh, africa omanyikye bankola mit update bwentuuka eri nagenda otuka ku, ku, ku, ku, ku airport e johannesburg ngaomanye emotoka ezironye mit update sabo mit update nange nempanika ebbanga awo ndi mu motoka sebongaana kati abazungu bagamba eh, musajja ono kati ba abazungu baali bamanyi ndi mwana olwa haiti yange eh, younger boy hmm? bebuunya abazungu kati bo tebamanyi nti mr update musajja mukulu nga bo balowooza mr update mwana bwenale johannesburg abasunga bagamba ah, mwana ono omwana yaba kiki nga balengera mpanisa ebbango ah, nup nup busobola okumeza omuntu ebbango so mr update ndi mumotokaana ndi mumakati nange ngenda mpuuba kati ba abazungu basooka kulowooza nti mwana kati babbabuuza bano beninaanye totan being to that younger man tabamayindi gwe baliko musajja mukulu ku myaka kwentudde kati nga balowooza ndi mwana eh, abantu be johannesburga abantu beddabani nyina ne kyemwogerako mwandaga macuwa mwebale nnyo mwebalire eddala eh, mwebale nnyo mwebalire eddala eh, kati bwe baayite balabanga musajja mukulu ng'ali mu haiti ngaeya mister apudate munnange mimigo gya bosco nze mister apudate singa ndi musajja muwanvu kyekituufu sigandi musajja muwanvu naye omusajja nebakuba nebakuba nebakuba nebakuba oyinza okuwanvua omwana ebamutuntuzanga muto akonziba mukonzibi kati baabazungu munaye bwebalaba omuntu ali mumyaka gyange kati muhaiti yange baabamutwalanga mwana muto bamubagabanemyaka nga munana musanvu nenga abasajja banokulungira bwe bati hmm? era olalwalio twali mu conference eyo mu amerika kakati bwe twali mu conference mu amerika nga bagamba abaana abato muyingirire wano abantu abakulu muyingirire wano so mr apudeti nga nzija nsimba eno muye abantu abakulu abazungu abagamba no gondeyadalayini sebonze nga banteekamu layini endala easajjabadde nayisibwa bubi nnyo naye kyantaasa kubanga ero mubantu abakulu wali osasula yulo bisatu ate eno mbaana ngaosasula yulo kikumi sebo nentaasibwa sebo mr apudeti nempisa yulo ebi mu bulijjo mungeregerera hey. bulijjo munjereegerera nafe isayula ebi yula bibiri zonna nazifissa naye nga bo bennyini be banzijja eno mulayini y'abakulu ne bateeka eno mu y'abaana naye babakuŋŋama nti tulage ku passipooti awo tabu we yandijjidde waa passipooti emyaka eba egiraga eh, nesaba mu amerika saba wenakifunamu nange minisita apudeti bo bennyini be banzijja mu layini eno ey'abantu abakulu no eh, for the other line nebanzijayo eno muyabakulu nensiba eno mbaana misitapudeti nekipinga noprofayiro nendaaza layini netambula layini netambula nempaayo kikumi yulo ah nensevinga ebi nega nti eh, ate kinzijako ki misitapudeti eh, munaye olusi it yaffe naate ina weekuyambira mu ngeri emu obwendala nolwekyo yembeera egera mumaaso naye abantu be johannesburg mwandaga machuwa abantu be dabani mwandaga machuwa kyovala abantu be south africa mbaagala nnyo wali omusajja afe aliawo bamwita kawuleeza e south africa thank you so much webale nnyo webalire ddala bwe najja eyo mwatwaniriza nnyo naye nga mwatwaniriza mu ambulera eya nup eya people power mwebale kubeera nga mutwagala mu njagala ey'amaanyi ennyo ennyo ennyo olwekyo mr update yembeera eriwo awo nno leero ntambulidde mu nkola ya kiggula luggi enkola eya kiggula luggi awo wentambulidde nga mbagumya muweba gumu ab'essaala temuzikiza omusiraamu saba omulokole saba omukatuliki saba mbabuuli amazima katonda awulira nnyo essaala y'omuntu anyigirizibwa bwe twali mu kampeyini mukama waffe robert kyagulanyi sentamu ng'abasajja engozaagala okumulya essaala eh, ze mwasaba zataasa nnyo mukama waffe robert kyagulanyi ssentamu nolwekyo abasiraamu musabe omulokole saba waliwo essaala esabibwa ekiro abantu bonna nga beebase ozuukuka ssaawa munaana n'otula n'osaba bw'oba osaba togaana tteeka mu linnya libayita fuledi kajubirumbuye because katonda awulira nnyo essaala zaabo abanyigirizibwa nolwekyo kyenjagala okubeera nga mbategeeza ekirala ekirala nga tukyali mu kisambaluggi banange twitter mwongere okugikonkona twitta mwongere okugisamba mwongere okusamba twitta nga tukyali mukabonero kano akekisamba luggi oba mukanyomero kano akekisamba luggi twitta mwongere okugisamba kubanga buli lwotwitinga notekayo free fred kajubirumbuye ashtag free fred kajubirumbuye the edmaster oba otukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo nolwekyo mwongere okugenda ku twitter mulimu gukole ate nammwe aba embassies mwongere okugenda mulage obutali bumativu bwammwe mbabuli amazima muganda waffe tujja kubanga tukola ki tumulwanira be ngaayimbulwa nolwekyo mugende ku twitter temuzikiza ekyo mbegayiridde buli wogenda ku twitter notekayo ashtag fre fred kajumirumbuye ashtag fred kajumirumbuye mbabuli amazima agamaanyi nago gatuyambye nnyo okulaba ngaensonga eno eyongera okubeera ngaensi yonna egitegeera nolwekyo abo bwe bumu ku bubaka bwe njagadde okubeera nga mbawa oluggulu lwaleero n'okubategeeza wa we tutuuse n'okubawa apudeeti ya okero olyem nti embeera yamuddugaaliridde dda embeera yamubigiridde dda olw'ensonga nti okero olyemu okero olyemu yayagala awe apdate enfu naye gye byagenza okuggwera ngaekintu kimutuddemu the anter is now the anted gemabule gemba denyagala obbawa leero ntambulidde mu nkola ya kisamba luggi eh, sigenze deep olw'ensonga twakyusizaamu nolwekyo mwebale nyo mwebali eddala ababadde ku the aplesonali page eh, waliwange emisa apdeki kati vidiyo etandika ddi aa ah, ah, tukomye ku kisamba luggi leero oluggi lwensambye lwokka nsambye luggi vidiyo sigigenze deep kubanga bwe ŋŋenda vidiyo diipu bano abasajja bajja kumanya the current status eya muganda waffe edimaster n'olwekyo kati buli wenajjanga ŋenda kubeeranga mu nkola ya kisamba luggi kisamba luggi kisamba luggi kisamba luggi vidiyo leero tesobodde kutandika awo wetukomye mu kisamba luggi obeere bulungi saabasajja kabaka wa buganda awangaale